חשבנו על מספר מיזמים, והחלטנו על יום הכנסת תל אביב. איך הגעתם בכלל להחלטה על מיזם? אז אה, חשבנו שזה הרעיון הכי טוב, כי רוב הילדים פה ביזמות נורא אוהבים כלבים. אני בטח שכולם רצו להציג בפנייך את החזון והמיזם, ובחרנו שלושה מתוכם שמאוד רצו. פשוט הם רצו שהכל יהיה שלהם והם לבד. תוצאות בעקבות סקר אימוץ כלבים מצאו תלמידי בית ספר מודי הגבעה. 272 ילדים מעוניינים לאמץ ולהשקיע בקרן. התוכנית העתידית שלנו היא לקיים אה, יום אימוץ בבית הספר. יום האימוץ יתקיים ביום שישי. אנו נשמח אם תוכלו לאשר לנו את התוכנית הזאת. עם מי יצרתם קשר? עם גמר וגמר. והוא יביא את הכלבים? אנחנו רק זקוקים לאישור של התאריך שהוא, שהוא נכון ומתאים לבית הספר, שאת מסכימה שזה יהיה בחצר הקטנה. ו... ואנחנו יוצאים לזה? אה, נראה לי, נראה לי ההצלחה זה יהיה לפחות למכור שני כלבים. אבל אני חושבת שזה כן חשוב שכל תלמידי בית הספר יראו את ה... הלכה למעשה איך בעצם ילדים בכיתה ד' שנחשבים לילדים צעירים מצליחים להרים אה, תוכנית כזו, מיזם כזה. אז עצם העובדה של היוזמה וההקבלה, וזה שאתם בעצם שיתפתם את האחרים, ופניתם אל האחרים, ועמדתם למול האחרים, אתם סיגנתם לעצמכם הרבה מיומנויות שמאוד חשובות. להצלחה שלכם. אתם תצליחו להתארגן עד הראשון כן. כן. כן.

טוב, אני מאוד שמח שזה הצליח, נמצאו כמה כלבים. אה, סך הכל עבודה טובה של הילדים. אה, ילדים חמודים, רציניים.